Страждальна мати під хрестом стала, Женьку життя милий сину, більше не побачу, сину нині плачу, бо тебе вже трачу життя. Thank you. світ лукавий, злобний і неправий, що сповнив на тобі свій засуд крив.